हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर uh, देख सकते हैं हम सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग सीख रहे हैं और स्ट्रिंग में हम कॉन्केटिनेट कराएंगे uh, एक फंक्शन का यूज करके तो सबसे पहले तो यहाँ हेडर फाइल मैं बनाने वाला हूँ चलिए हेडर फाइल बना लेते हैं यहाँ पे लिखता हूँ hash include S T D I dot H या फिर यहाँ पे स्ट्रिंग हमें uh, एक और हेडर फाइल लगानी होगी स्ट्रिंग डॉट एच तो ये लिख दिया मैंने स्ट्रिंग डॉट एच ठीक है ये लिख दिया और फिर यहाँ पर मेन फंक्शन बनाएंगे और ये कुछ इस तरीके से और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं ये मेन फंक्शन है यहां पर आएंगे तो नीचे जैसे ही आएंगे तो यहां पर कैर टाइप का डेटा टाइप हम ले लेंगे ठीक है स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है और कॉन्केटिनेट करवा के प्रिंट करवाना है तो यहां पर हम कैर टाइप का डेटा टाइप ले लेते हैं तो यहां पर आएंगे सी एच ए आर कैर ले लिया हमने और केयर में क्या करेंगे केयर में हम ए1 नाम से और ए2 नाम से डेटा टाइप डेटा टाइप को हमने केयर नाम से लिया ए1 ए2 नाम से वेरिएबल बना लेते हैं तो ये लिख दिया मैंने वन और वन में अगर हम साइज नहीं देते हैं तो हमारा कोई एरर नहीं आएगी तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि यहाँ पर आपको कोई एरर आ सकती है तो कोई एरर नहीं आएगी चिंता मत कीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सूरज और इसको बंद किया और यहाँ से टर्मिनेट किया और फिर यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर भी कैर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं और इस बार बना लेता हूँ ए टू ठीक है तो ए टू में भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sir S I R sir तो ये दोनों ही चीजें लिख दी हमने और यहाँ पर टर्मिनेट किया इसको टर्मिनेट करने के बाद नीचे आएंगे और स्ट्रिंग कैट का यूज करेंगे तो एस टी आर कैट मैं यूज कर लेता हूँ तो एस टी आर कैट लिखा मैंने एस टी आर कैट ये फंक्शन है जो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कराने के लिए यूज होता है तो यहां पर कर देते हैं A one comma A two इन दोनों को हमने कर दिया कॉन्केटिनेट और कॉन्केटिनेट करने के बाद यहां पर एंटर करके नीचे आएंगे यहां पर लिखेंगे प्रिंट एफ ठीक है और प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां पर दे देंगे स्ट्रिंग इज ये दे दिया हमने string is equal to percent S ये दे देने के बाद क्या करना है ये दे देने के बाद हमें सिंपली यहां पर कॉमा लगा देते हैं और यहां पर क्या दे देंगे यहाँ पर हम दे देते हैं A1 ठीक है पहले हम A1 को प्रिंट करवाएंगे फिर A2 को प्रिंट करवाएंगे ठीक है तो ये A1 दे दिया हमने और फिर यहाँ पर एफ लिखते हैं दोबारा से तो ये लिख दिया प्रिंट एफ लिखा और एफ लिखने पर यहाँ पे वही चीज की string is percent is equal to कर देते हैं परसेंट है तो अभी इसको सेव करने की बारी है सेव कर लिया अब इसको कंपाइल करवा देते हैं तो अब ये कंपाइल हो गया है और यहां से इसको रन करवा देते हैं तो रन करवाएंगे तो देखिए सूरज सर के प्रिंट होकर आ रहा है और दूसरे स्ट्रिंग में सर प्रिंट होकर आ रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि ये string S T R cat जो है स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कराने के लिए यूज होता है और इसमें देख सकते हैं कि ये कॉन्केटिनेट होकर आ रहा है ठीक है और ये परसेंटेज जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये केवल और केवल स्ट्रिंग को ही प्रिंट कराने के लिए यूज होता है इसे आप कहीं और नहीं यूज कर सकते तो ये वीडियो जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video